un poquito más arriba. Ah, no, arriba aquí. Ah, <laughs> Los dos igual, los mismos arriba. ahí. está, eh. Ahí, ahí está. no te muevas, le pongo la foto. Ah. No, que foto, es video. Déjame. Sí, sentí el en mi muñeca, sí. No sé qué por tu manita. me tú. Sí, sí, vale video. Sí. Ah, sí, sácale promoción. <laughs> De hecho, aprovechando. Y nuestro patrocinador. Ah, y, y yo también No, tú y no. su patrocinador. Ah, no, él no. Ah, el dinero de mi madre. Por cierto, casi nos llevan a prisión. Para la operación de tu mamá, ¿no? Ay, ya sé. Eso no sé qué pedo, que le falta la operación, pero a veces no se paga. Por cierto, y casi nos llevan a prisión. Nos mojamos en una fuente y nos vamos a prisión. Ah, hoy estuvieron en la calle, una me llevan a la delegación y voy a y ya, horrible. Ah, pues sí, te tengo un nuevo tatuaje. Ya sé. Es que ahorita son horribles ese eh, por dentro. no es que los diseños de allá de, adentro la salda no me gustaron. Y parecen, de perros, una, una perrera. Y para comprobar que soy rudo me hice un <laughs> Una estrellita. Una estrellita en mi muñeca. <laughs> Cuidado, niña, con Soy tan rudo que robó muestras gratis del Costco. Eso todos somos unos malditos. Sí. Soy tan rudo que cuando tu tornando digo salud. ¿Cómo cuánto tiempo tardan en secarse eso? ¿Qué Si preguntan, ustedes lo pagaron. No creo que nos hablen nosotros, preguntamos. Pero... No, o sea, si preguntan, llegar a Sí. Y el aire echado ahí, ¿no? Sí, <laughs> Se va a pegar. Cada movimiento es importante al más mínimo movimiento. El tatuaje se puede pegar con el ojo. Ah, ya pues. Y no se pone lo nervioso. El artista tiene que tener una completa concentración. No ha dormido en dos días. ¿De dónde está tiene cara de... <laughs> Sí. <laughs> La Corre. No, todo bien? que Es que está muy Respóndelo, va. Para que sea más grande. <laughs> no, toca si quiero saber que te queda bien. Ok, yo sé que sí. Pero no te mueva. no te abres. Y Pero remángate aquí. Porque capaz si se te va, vaya a caer y te acuerdas. Y